Antilis vulneraria, ¿Dónde crece en terrenos arenosos y áridos, desde el mar hasta la montaña, hasta 3.000 metros, en terrenos asoleados, planta que crece entre medio del pasto. ¿Qué cosa se usa? Las flores para uso interno y la planta entera para uso externo. La recolección de la planta entera es antes del total florecimiento. Conservación. La planta entera se usa solamente en estado fresco. Las flores se secan a la sombra y se conservan en frascos con buen cierre. Remedios vulnerarios o vulnerarias son fármacos, hierbas o plantas que a uso externo tienen propiedades regenerantes, resanantes, son usados principalmente eh, como detergente o purificante de heridas, lesiones cutáneas, favoreciendo la cicatrización. Curiosidades. Esta planta se conoce y se ocupa desde la época medieval. Los campesinos tenían consideración de esta planta que descubrieron las propiedades vulnerarias mientras los monjes y los médicos no le tomaron mayor atención. Popularmente viene indicado el uso de esta planta entera como sedativo del sistema nervioso, pero por el momento faltan confirmaciones de esta propiedad. El nombre de la planta viene eh, del origen griego. Anto significa flor y olus significa peluda, flor peluda propiedades terapéuticas. Para uso externo se usa la planta entera y la propiedad terapéutica que posee es vulneraria. Para uso interno solamente las flores son depurativas de la sangre, diurética, laxante y calmante de la tos. Modos de uso. Primer modo, cataplasma. Se usa la planta fresca, entera, machacada con un mortero se usa como una pulpa para traumatismos en general. Segundo modo de cocción. 5 cucharaditas de planta desmenuzada en medio litro de agua se ha servir por cualquier minuto. Sirve como detergente para lavar llagas, heridas, en todos los casos que sirva una acción descongestionante y astringente. Tercer y último modo, infusión de flores. La infusión de flores es una cucharadita de flores secas y desmenuzadas en una taza de agua hervida, dos o tres veces al día. Esta preparación es válida para depurar la sangre, diurética, laxante y calmante de la tos o catarro. Bueno, eso es todo. Si la información de este video te ha gustado, dale un me gusta y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Chao.